大家好，欢迎你收看这期《太有绝招》。今天我们邀请来了世界王者亚桑克莱，y o s u k l i 好多期哦！今天的内容是演示一招，大家都在做的组合拳，世界所有顶级的运动员，包括一般的运动员都在做的一些一个绝招，而且呢，非常的简单。但是呢，我们会用一些非常棒的练习技巧来演示给你们，包括我也会给他拿把。好，我们现在演示的技巧是前手直拳加后腿扫地，这是所有人都用的技巧。我们来看一下亚森克莱他是怎么做的啊？这个技巧非常简单。OK，我就 jab and kick，哎，哎，我用半。 呃，获得 a little bit power in to s h o p Yeah. Come on. 喂！喂！y ok. Move. Yeah. Okay. Again. 喂啊！喂！哦，非常的强壮啊！再来点文末。y o 哦，非常棒，文末。Move. Move. 好的，文末。喂！喂！哎，nice. Give me a double, double kick. Nice. d o u y l e two times. 喂啊！喂！哦，ok, ok. 好的，喂！喂！喂！哦，非常棒。看到这个技巧了。 这个技巧呢，实际在他比赛过程中呢，他是非常多使用的。非常简单的是技巧，但它可以打败所有王者。好，我们现在下面呢，我们来做一下这样的攻防练习，让你更明白是什么。OK，我们先做一种就是正常的这个组合，没有什么变化情况的。OK，we're gonna do uh just normal this combination and with jab kick，the jab is real jab。Bam，Bam，again，I gonna do，Bam，Bam，again。 看他扫踢的时候，他的脚尖垫得非常高。I said you toes up. Oh, it's really tall, and you you become taller. And that's why people can not block. He said, "Kick me, block w o n 我必须得防守的非常高，不然他能踢倒我。你看，这亚森特来的绝技，就是当他扫踢的时候，他的前脚掌垫得非常高。然后仔细，我们要看一下他的前脚掌 Again, me 垫垫面板 b o o 看他垫得很高。 所以这样的话呢，很多时候别人防守是无效的，OK，we d one more，嘣嘣嘣嘣嘣，哦，他做了一个假动作演示的，嘣嘣嘣嘣，OK，看，只是这样的简单的动作啊。然后在他的比赛里面呢，很多时候可以把这个前手做成假的动作，然后对方呢，他这个时候的意识就是，哦，这拳不是真的，所以他就失去了节奏。正常的节奏你可以看到，OK，give me simple one，j and kick。 OK，OK，这是正常的节奏。OK，that's the normally we use this bit. Move that side a little bit. And then, but sometimes, y o m e t i m e s he do the fake one. 但有时候他经常做假的，这时候对手的节奏被他打乱了。Do fake j a m and then faster. Boom, 哼，好看，这个速度很快了，节奏就打乱了。同样也练习，你也许看起来没有什么变化，但在你训练中你会很强烈的感到，哇，在实战中、比赛中非常的好用 o 哦。 Do fake first. Go. Okay. Go. Go. q u t Move that side. Okay. I do fake one. Go. Go. Go. Go. o 哎，看，所以他踢的很高耶，脚尖垫的很高，导致踢膝防守都不那么容易。Okay, more. You do. You do. Go. Go. Okay. I do. Go. Go. Okay. You do. Go. Go. Okay. I do. Go. Go. Go. Go. Okay. 看，我们这样的话。 这样的话，我们练习呢就在同时练习防守反击的练习。希望你可以 get，it，你可以达到拿到这期的技巧，反复的练习。无论在沙袋，无论在两人对练中，看起来非常的简洁，但就是这一招，是他的一部分，他得到了世界冠军。OK，s i n k l f so we finish this one now. OK，thank you guys for watching. 谢谢收看。HBW 不需泰旋，好的教学。